Merhabalar, ben ergoterapist İsmail İşler. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi mezunuyum. 2018 yılından beri dezavantajlı bireylere adaptif ürünler geliştirmekteyim. Tridodonate projem ile ülkemizde ve dünyada farkındalık oluşturmak için çalışmalarıma devam etmekteyim. Tridodonate, engelli bireylere 3 boyutlu yazıcılarla adaptif ürünler üreterek günlük yaşantılarını kolaylaştırmak üzere kurulu bir organizasyondur. Tamamen ücretsiz olarak bireylerin yaşadığı dezavantajlılık durumlarında hayatlarını tek başına idame edebilmesi ve günlük hayatta bakım verenlerine bağımlılığını en aza indirebilmesi için bu projeye başladım. Üniversitedeyken okulumuzda bulunan 3 boyutlu yazılarla pek çok dezavantajlı birey için adaptif ürünler ürettik. Bu iş için 3 boyutlu yazıcıların eskiden kullandığımız kağıt ve karton gibi malzemelere göre çok daha verimli olduğunu gördüm. Hem seri üretim hem de dayanıklı materyaller 3 boyut yazılarla kolaylıkla üretilebiliyor. Mezuniyetim sonrasında Xerxe 3D yazıcıları profesyonel olarak iş akışıma entegre ettim. Ülkemizde ürünlerimize ihtiyacı bulunan 350 bin birey bulunmaktadır. Bu yüzden talepleri karşılamak adına hız çok önemlidir. Elektrik kesintisi sonrasında baskıya devam edebilmek beklentilerimizdir. Bu projedeki en büyük hedefim Robotel gibi kişisel tasarımlar gerektirmeyen, seri olarak üretebileceğim ve aynı anda birden fazla insana ulaştırabileceğim hazır modeller üretebilmektir. Tasarladığımız adaptif ürünlerimiz bireylerin akademik becerilerini geliştirmek için kalem tutma aparatımız, içerisinde tükenmez kalemin iç tarafını yerleştirerek rahat bir şekilde kavramasını sağlıyoruz. Bağımsız bir şekilde yemek yiyebilmek için içerisine kaşık yerleştirilen tutma aparatımız el rehabilitasyonunda parmakların fleksiyon pozisyonuna gelmesini engelleyen atellerimiz. Bir pet şişeyi daha rahat kavrayıp açabilmek için geliştirdiğimiz pet şişe açacağı ve market alışverişlerinizde rahat bir şekilde poşetlerinizi tutmanız için tasarladığımız poşet tutucu. Bir sağlıkçı olarak bu tecrübeyi elde ettiğim için şunları söyleyebilirim. Tüm hastaneler, poliklinikler, özel eğitim merkezlerinde, özel danışmanlık merkezlerinde doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın bu teknolojiye hakim olarak hastalarının ihtiyacı olduğu durumlarda çok hızlı bir şekilde ürünlerin tesliminin yapıldığı günleri görmekteyim.